Olá, eu sou o Eduardo Asta do Six e esse vídeo é para contar um pouco dos bastidores do World War the Battlefront, como as estratégias dos exércitos da OTAN e da Coreia foram montadas e como foi a hora a hora do jogo. se você assistiu ao vídeo oficial do evento, esse que aparece aqui no canto da tela, você sabe que a OTAN venceu a guerra. Você também deve ter visto a entrevista com o general da OTAN e deve ter percebido como ele aparece seguro e confiante. Só que a verdade é que no início do evento ele não estava assim. Assista esse trecho cortado da entrevista. Eu perdi no Paroímpa, então quer dizer, eu já saí atrás escolhendo e também Tive azar na hora de escolher a carta das missões. Eu peguei a missão secundária para dominar todos os continentes. Impossível. Que para o ímpar? Que objetivo secundário? Do que, que ele está falando? Bom, uma parte desse vídeo é para contar essa história. O evento rolou na Opsfield, foi organizado pelo SIX e reuniu mais de 100 operadores para 4 horas de RA. Enquanto a OTAN, de azul, e a Coreia do Norte, de amarelo, participavam do briefing, os generais estavam lá atrás decidindo o futuro de seus exércitos. Definição das bandeiras. de onde vocês vão começar, certo? Par, ímpar. Antes de tudo, esse aqui é o general da OTAN e esse aqui é o da Coreia. Eles vão decidir no par o ímpar quem começa escolhendo os países de onde os seus esquadros sairão. Beleza? Começamos pela República da Coreia do Norte. Um general da Coreia vence e larga na frente, escolhendo o Brasil, bem próximo de sua base. Itália. A OTAN começa pela distante Itália. Gosto disso. Eu gosto disso. Vale da morte. Beleza. Carta maior. É, não. É, eu achei que ele ia me chamar. Senhores, boa guerra. o mapa acaba ficando assim. A Coreia forma um bloco de países próximos à sua base, o que torna fácil a sua defesa e logística. A única exceção é a Rússia, afastada e cercada pelo adversário por todos os lados. Já a OTAN começa ocupando melhor o campo, ainda que com países bem afastados de sua base. A Itália é parcialmente cercada e o terreno dificulta o ataque dos coreanos, situação diferente da Rússia. Isso dá oportunidade a coalizão de começar com o pé dentro do bloco coreano. Escolhidos os países, chega a hora de entregar os envelopes com os objetivos. Cada general lê o seu em sigilo. Por coincidência, ambos tiram a mesma sorte. Conquistar nove países, mas não necessariamente os mesmos, como objetivo primário. E conquistar todos os demais como objetivo secundário nuclear para explodir um continente e dominar o resto, que dominar as duas simultaneamente, esquece. Não vai e não vai rolar. Pois é, o general da OTAN tem consciência do tamanho do problema e resolve focar apenas no objetivo primário. Vamos lá, senhores! Saindo de seis países, ele decide montar seis squads de dez operadores e distribui objetivos. Qual que é o seu? seu? Qual que é o teu, meu filho? Itália. Você viu que você se fudeu, né? Itália é bandeira de objetivo, então não adianta abandonar. Destaca metade do seu efetivo. Eu quero o Brasil, velho. Se vira. Eu vou ficar naquele lugarzinho que você pediu pra ficar. Sete. Dinheiro aqui. Ah, senhores, É Um imbecil, né? Ah, Já na base da Coreia, 10 squads com cerca de 5 operadores cada planejam como tomar os objetivos adversários. Nosso foco maior é o Brasil, o México, o Canadá e a França. Tudo pronto e o jogo começa. Durante a primeira hora, o domínio é da Coreia do Norte. Como é que tá? tá ali é nosso. Vocês vão lá, corre lá. No entanto, a partir da tomada da Rússia pela OTAN, as demais fronteiras começam a cair. No início da segunda hora, a OTAN destrói todas as instalações usando morteiros e segue acumulando pontos. Já com três horas de jogo, a coalizão passa a dominar e mantém a maior parte dos países. A disputa agora concentra-se na Itália e no Brasil. E baixou, passou, passou! O controle dos dois países alterna ao longo do jogo. OTAN, Coreia, Coreia, OTAN e por aí vai. Na última hora, a Coreia é obrigada a deixar o seu próprio país e recua para o Brasil. Esse é o último objetivo primário e secundário da OTAN. Ela só precisa conquistar o Brasil para terminar a guerra. A arma química é recuperada pela OTAN e lançada no Brasil. Missão concluída, fim de jogo! Legal, acabou, é, Fim de jogo e a colisão vence. As bolinhas vão tudo cair, caralho! Bom, se vocês gostaram desse vídeo, Deixa um joinha, compartilha com seus amigos, segue o Six no YouTube e não deixe de assistir aos outros dois vídeos do evento que aparecem aqui no canto da tela. Obrigado!